大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人，最想要牧师。我直言直语讲做人道理。第一百二十九讲。 神要对你说什么？我是造谣者。我缺了财就必熄灭，胡人传食，真净变仔细。好真净的人，闪获真端，就如渔火加炭。 火上加柴一样，传神人的言语如同美食，深入人的心腹。火热的嘴，尖恶的心，好像银渣包的瓦器，怨恨人的用嘴本事，心里却藏着亏渣。 他用甜言蜜语，你不可信他，因为他心中有七样可憎恶的。他虽用盔甲遮掩自己的怨恨，他的邪恶必在会中显露。挖陷坑的自己必掉在其中，滚石头的石头必反滚在他身上。 虚晃的舌根，他所压伤的人；谄媚的口，败坏人的事。那今天的经文是比较多，是我们近来少有的啊，近来都是用一节、两节而已，这个用好多节。那甚至好多节，都是在当中形容人的舌。头。 那可想人的舌头就有很多很多的去想象发挥跟相关的事了。那假如你知道，那就是有这个一个一员，就是叫做称为《易说一员，当中就有一则是讲到是最好跟最坏的食物啊。结果呢，最好跟最坏的食物呢？ 其实都是人的舌头，嗯，怎么讲呢？最好的就是人的舌头会讲好话，最坏的舌头的食物是什么？因为人的舌头又会讲坏话，所以好跟坏都是舌头。所以舌头对我们来讲，其实就是我们的嘴了，啊，那我们也不会陌生，因为每一个人都有嘴，那我们每一天。 都要使用那个嘴，哦，然后那个嘴呢，是可以有许多的去沟通啊、表达啦、形容啊等等等等啊，都用得着了。当然啊，有一个好的，当然就是用嘴去赞美人了；那不好的，那就是今天我们所说的，就是利用那个嘴，好，就成为一个。 造谣者啊，去讲按圣经所说的，就是传舌的人啊，就是造谣者。那今天的经文呢，其实呢，按刚才所说的，就是哇，就是历来比较多的这个经文，它在当中呢，呃，就是将这个舌头，或者说我们人的这个嘴巴。 去啊，表达的是淋漓尽致，非常的是呃呃是深入的啊，你在当中去描述、去形容，跟我们的这个人的嘴巴、舌头。 有相关的，那一般上我们都会认为，哎呀，有一些人他只是多喜欢讲几个话，或是有些人，嗯，因为他资料比较丰富，我就是要听，或者甚至就知道他就是喜欢讲别人的不是啊，就是那几句算了，就是听。我们会认为好像什么无伤大雅，哦，也没有什么可怕。但是当我们看圣经的时候， 你会发觉到，哎，他用这么多的这个文字去表达时候，其实你发觉到他就是传舌的人，造谣者，其实是蛮可恶的，哦，他所做的事情呢，真的是啊蛮可怕的。那因为他特别的地方，就是圣经所说的。 他们很会在当中啊，利用他所说的话，但是在表面上，哎，你就看不出，他就在当中呢，是有粉饰啊。圣经所说的，就是粉饰，就好像女性化妆家有粉饰啊啊，或者是叫做有油气，能够遮盖、隐藏，隐藏是这个人的一些的可恶的一些动机。 然后你也没有察觉，但是圣经怎么样去说这些传舌或者是造谣者呢？他怎么去隐藏？他怎么去粉饰？而他里面的这个整个人的这个动机，整个人的生命是怎么样呢？圣经的描述呢？那大概啊，它有好几方面呢。他就说这些人是好。 争竞的人，啊，喜欢竞争的人，喜欢赢的人，啊，他也是一个奸恶的心，啊，这个心里面是好奸恶的，怨恨的人，嗯，对人这个不满那个不满，心里诡诈的，啊，里面没有善在里面，也是一个邪恶的人。 圣经也说他是挖陷坑的人啊，挖了一个坑，陷害你，让你掉进他的计谋里面的。虚妄的舌头，谄媚的口，专做败坏人的事，等等，多吗？几节经文里面啊，就这样的去形容去。 描述这些传舌、造谣者，他的可恶，他的心态，还有他整个的生命，很多时候他们是非常的有技巧，在当中去造谣，到一个地步，你真的惨，不知道。 他的动机，他的可恶，有些时候你还以为他只是跟你分享一些资料，有些时候你觉得他就是很喜欢跟你沟通，哈， <laughs> 也变成有话题，啊，你就不是可以打发时间，哦。但是圣经怎么样描述他呢？那圣经是描述这些哦造谣者，他将他所说的话。 如同什么？如同这个美食啊，哇！如同美食这样，哎呦，你就是听了，哇，多么的享受，因为如同美食，然后它又是好像甜言蜜语，哇，听了多么的哇欢喜，甚至是心花怒放啊！而进入你的心中，那意味着什么？进入心中，其实也就是什么？ 其实，也就是进入你的脑里面了。那也就是说，你可能就是被洗脑、被左右、被影响，圣经说他诱惑了人。所以，这样的一个人，他这样的一种如同美食，就甜言蜜语进入你的心中。哇，你听了好喜欢，但是你根本没有察觉得到。 其次，他是别有动机的一个造谣者，但是我们人很多时候就没有这样的一个察觉，我们也认为胡伤大雅。但是其实他的影响已经进入你的心中。这些人按圣经来说，他是唯恐天下啊。 不乱的人，因为《圣经》说什么：火缺了柴就必熄灭，火缺了柴就必熄灭。但是呢，他们却是什么？他是余火加炭，就是事情要熄灭了，哦，啊，摩擦要减少了，问题没有了。但是余火加炭，快点加炭。 啊，制造更多的争端，讲更多的坏话，在当中更多的渔惑人的啊加炭，渔火加炭，然后就好像火上加柴，哇，那又什么又更热了起来，哦啊，火也更大了。所以这样的一个造谣者。 其实是非常的可恶啊，特别就是二十七节，他们是挖陷坑的人，就是非常的有计谋，设计有步骤挖陷坑的人，让你掉了进去。 主连绵，希望你不是那个可恶的造谣者。你求主连绵，你必须要远离这样的造谣者，因为如果不，你早晚也会受他所感染，然后好像他一样，变成一个喜欢造谣的人。这是神。 今天对你说的话，我们一起祷告，天父上帝，我们祈求主帮助着我们，按圣经所说的，我们看到这个造谣者他的这个可恶，他会粉饰，他会隐藏，但是他别有动机，在当中呢就制造争端，挖坑要陷害别人。 所以，祈求主给我们看到，这是多么危险的人。所以我们都不做这样的人，我们也不亲近这样的人。我们需要敏感和远离这样的人。我们祈求主帮助着我们。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，转发就是宣教。 让别人同得福音的好处。欢迎你，写几个字来鼓励鼓励。按我所说的，没有很多，那至少看看别人的，谢谢别人的分享啊！再见，上帝祝福你。